سلام نام من شمله است من social anthropology انسان شناسی می‌خوانم. در از یونیورسیتی آف لندن اینجا بسیار دوست دارم من اینجا هر رقم نفراست از هر جای دنیا بسیار جای مقبول است بسیار campus خوبش است library ش بسیار خوش دارم و اینجا بسیار خواهنده جور کردیم اینجا بسیار event ها که بسیار خوش میایه و بسیار خوب پوهنتون است و هر کس که میخواه اینجا بیایه خوب است پوبجاست که برای رقم نفر است و از خاطر او بسیار دایورسیتی می باشه اینجا باز آه من بسیار خوشحال هستم اینجا تشکر